पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां के पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए उनके बंगले के बाहर ही धरने पर बैठ गई हैं उनका धरना इस समय राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और आज तो वहां पर मंत्रिमंडल की बैठक भी हो गई कुल मिलाकर ममता बनर्जी द्वारा अपना रुख स्पष्ट कर दिया गया है और राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को अपने अधिकारी के बचाव में धरने पर बैठना पड़ा लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा कर दिया है कुल मिलाकर आज का जो घटनाक्रम रहा उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गांधीगिरी भी कर रही हैं और दादागिरी भी कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है कि वे दादागिरी पर उतर आई हैं और उन्होंने सीबीआई के अधिकारों को चुनौती दी है लेकिन ममता बनर्जी का यह कहना है कि पश्चिमी बंगाल में सीबीआई को जांच करने का कोई अधिकार नहीं है और इसीलिए वे केंद्र सरकार की इस नीति के खिलाफ और खासकर मोदी सरकार की इस नीति के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं यानी वे गांधीगिरी कर रही हैं कुल मिलाकर गांधीगिरी और दादागिरी का यह मामला बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है इधर सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर द्वारा यह कहा गया है कि सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लेना ठीक नहीं है लेकिन सीबीआई को भी ऐसी कार्रवाई करने के पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना चाहिए अब सवाल इस बात का है कि इस समय जो संघर्ष चल रहा है पश्चिम बंगाल में वह आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए चल रहा है और कहा यही जा रहा है कि आने वाले चुनाव में साबित हो जाएगा कि ममता बनर्जी की दादागिरी जीतेगी या फिर उनकी गांधीगिरी